Esektir. Erkek. Ihtimal. Hayır. Başkasına Ev. Haydi abi Trump balası. Bilmiydi. Alın. Ne deyimiz? Hemşe yaxşı gün olsun. Her günün dedi ifare yoktur. Dost diyar bilen kançalik otursan miyarı yoktur. Bugün dedi, ürülmən kabakını Niye ara yoktur? Mama da ölçümden kaydat. <laughs> Kan. Maşa. Şu ne diyemiz? Erik Gül'ün dedi ifarı yoktur. Bir kulu, kuyulgan kadaklarının miyarı yoktur. Bu kuyulan kadak ne dedi? Dost diyar bilen kançalı dedi istengen dedi miyarı yoktur. Mahtum kulunun aytkanının beyanı yoktur. Bugün şimdi oturuşmada 50 gradus 70 gradus soğukta işkendiniz. Yani Burcu